नमस्कार घमासान डॉट कॉम में आपका स्वागत है मैं हूं मुकेश तिवारी और इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं प्रयागराज कुंभ सेक्टर 16 में यहां पर नागा साधु डेरा डाले हुए हैं और विभिन्न क्रियाएं कर रहे हैं मैं अपने साथी मोहित देवकर से कहूंगा कि वो आपको दृश्य दिखाएं ये डेरा है करण भारती जी का करण भारती जी ने कई क्रियाएं भी की और घमासान डॉट कॉम से उन्होंने बातचीत भी की बताए अपने अनुभव को प्रयागराज में कैसा महसूस कर रहे हैं और भी डेरे हैं नागा साधुओं के हम चल रहे हैं इन डेरों में ये साधु लोग भक्ति में लीन हैं भगवान की भक्ति में लीन अपने क्रियाएं कर रहे हैं लगातार आप देख रहे हैं घमासान डॉट कॉम पर ये डेरा है इस वक्त